En este preciso punto les voy a mostrar cómo un disco duro con entrada USB micro 3.0 puede funcionar con un cable micro B como pueden ver a continuación con este cable vamos a hacerlo funcionar con este cable y si quieres saber cómo hacerlo, quédate en el video para que sepas cómo hacerlo. for help.